ganito ang tamang pagkain na bilang isang OFW no ganito ang tamang pagkain <laughs> galing galing pa sa Pinas no mga trap tuyo yan tuyo <laughs> plus fish yan so yun props na no, ganoon nakalungkot hmm. malayo sa pamilya Tapos, syempre, solo ko lang. Solo ko lang hindi kakain. Pero hindi pwedeng malungkot. <laughs> Ito yung namimiss ko na ano eh. Kainin. Ito ang tawag namin. Tabagak. Kay Longgo. Sarap. Kapon. Kapon. Kumain din ako nito. Yun, tumob na naman yung ano, ah kalating <laughs> kalating uh, ah, hindi kalate isang rice cooker, no? <laughs> so ngayon, patataubin na naman natin, syempre. Ano, paborito ko ito eh. yung pagkain nito. Kasi, alam nyo, ang galit ng ulam. Sa Iloilo, lagyan mo lang ng suka. Yan. Tsaka, sausaw mo su suka. Grabe. Ang, yung pagkain mo, talagang sarap na sarap hindi mo mapigilan yung alam, alam mo yon yung pagutom na gutom ka tapos Yung suka. Medyo mahang. <clears throat> Yun, grabe. No? Pero, ito lang, no? Masabi ko, huwag naman masyado araw-araw, no? Ito kasi, kumain ako kahapon. Medyo na-miss ko kasi. Kumain ako kahapon, tapos, ngayon, ito bukas, hindi mo nakakain ng toyo. Kaya nag-park na ako ng isda. Man. Para hindi ako uh, magsawa. So, kung natatama yung mga traps, no? Yung mga OFW, no? Pag umuyo ng Pinas, ito agad yung tikman nyo, no? Tabagak, sarap, grabe. Sausaw mo lang sulat. Oh, ano naman Dati naalala ko Sabi ko, pagpunta ko dito sa Saudi Sabi ko May tawagak kaya sa Saudi So napaisip ako Nung dumating ako dito, meron nga pero Grabe, sobrang alat. Hindi ito ng timpla na to, Pinas. Med lang yung alat niya. Kasi dati, pumunta ako sa Rawat, no? Yung sa Rawat, yung malaking mall dito. Ah, malaking grocery. Ano yung grocery. Ah, Pinoy grocery. Yung sana, um, lahat nandun na. Tuyo. Mga noodles. Bigas. Yan. So mga trap. <clears throat> Diyan mo lang ya. Ah. Tapusin na to. Salamat naman namin sa mga nanood, no? Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe, no? Subscribe na yan. <laughs> Para updated ka sa mga video ko, no? Mga tops, mga kalokohan na video. <laughs> 嗯。